दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एक बार एक शख्स ने ताजमहल लाल किला और राष्ट्रपति भवन को बेच दिया था जी हाँ ये बिल्कुल सच है उन्नीस की बात है जब नटवर लाल नाम के एक आदमी ने नकली गवर्नमेंट ऑफिसर बनकर ताजमहल लाल किला और राष्ट्रपति भवन को एक फॉरेनर को ही बेच दिया था लेकिन अब सवाल यह है कि नटवर लाल ने यह ऐसा किया कैसे दरअसल नटवर लाल किसी भी आदमी के हाथ की चाल को देखकर उसका सिग्नेचर कॉपी कर लेता था और कहा जाता है कि उसने टाटा अंबानी जैसे कई बड़े बिजनेसमैन के सिग्नेचर भी कॉपी कर लिए थे यही नहीं उसने राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के राष्ट्रपति थे उनके भी सिग्नेचर को कॉपी कर लिया था जिसकी मदद से उसने बैंकों के साथ कई करोड़ों का घोटाला भी किया था वहीं ताजमहल लाल किला और राष्ट्रपति भवन को भी एक फॉरेनर को बेच दिया था वैसे दोस्तों आपने भी कहीं ना कहीं नटवर लाल का नाम जरूर सुना होगा जिन पर एक मूवी भी बनी है उस मूवी का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद